Salutare și bine v-am găsit! Astăzi am să vă arăt cum se butează Windows-ul și cum se instalează pe calculatorul dumneavoastră. 1. Luăm stick-ul în mână. 2. Introducem calculator. L-am și introdus deja. Așteptăm, bineînțeles, așa se încarce. Ia câte că s-a și încărcat. Închidem acest panou. Deschidem rufulsul, acceptăm termenii și condiția Windows-ului, selectăm stick-ul, deși văd că mi l-a selectat automat. Eu am să-i dau cancel pentru că l-am automat direct. Selectăm imaginea de la Windows, local de download, cu torrent și Windows 7 profesional pe 32 de bits. Windows oarecare. Ok. Nu vă uitați la mine, am windows 64 de bit, pe 64 de bit. Ok. Uh, și alegem RB, MBR, MBR e fotografie, gata, da? e pe standard vârtă. Dăm start, acceptăm formatarea stick-ului și după aia putarea Windows-ului. Cam asta. Acum trebuie să așteptăm până se reformatează și se curbează Windows. Am terminat și cu butarea la Windows 7 pe 64 de bit. Uh, am aici, da? Uitați-l aici. Am și butat și acum să vă arăt cum se instalează. Suntem aici la Windows 7 profesional. Selectăm engleză, time and correct format, uh, ă, timpul și țara ta natală. Eu am dat Uni State pentru a merge mai repede și tastatura o lăsăm tot pe use pentru că mă descurc mai bine și dăm instalare, instalare, Acceptăm termenii și condițiile ale Microsoftului, urmând de clicul Next. <laughs> Costum și avansare, da? Așteptăm, avem aici un hard, o partiție, îi dăm uh, New Create pe cealaltă, 20 pe cealaltă. Ok, lăsăm, selectăm partiția, aplicăm, îi dăm ok, așteptăm și iată 86 de mega ne-a băgat o, o memorie de rezervă. În cazul în care se supra-solicită hardul, în cazul în care își upgradează mai mult windows sau astea, are o rezervă acolo de 86 de mega. megabyte sau puteți să băgați mai mult, bineînțeles. Urmând de task de clicul Next și așteptăm până se încarcă Microsoft-ul. Văd că și-a copiat filele. Așteptăm să se extragă fișierele. Iar cât că am ajuns 100%, așteptăm până programul share. Problemă. Dacă vreți să așteptăm după asta, aveți decât, eu dau restart, deci aici îți spune să se pregătește pentru a intra din nou în instalare pentru a se finaliza. Acum își completează ce are de instalat. Dacă vreți să vă arăt și vouă, să vă arăt și vouă cam cum se face treaba în timpul real, așteptăm până se instalează Windows-ul, până se pornește și până își uh, actualizează toate datele pe desktop și toate astea. Ce nume se pune? Ca de obicei, numele meu preferat de la Stigma. Really? Why that fun? Aici mă găsit și pe canalul meu de YouTube 4AST92 da? Asta este canalul meu de YouTube Urmări cu click Dăm pe Next Next uh, aici ne spune să-i producem o cheie, dar cine are cheie poate să o introducă și mai bine să introduci cheia decât să nu introduci. Eu momentan nu am, Ok, ca să nu spuneți că nu vă arăt, am să vă mai arăt. Colțul, deci din colțul din stânga de sus, colțul de citare, eu mereu am obiceiul să îl pun în dreapta. Am să vă arăt și cum se minimalizează uh, și, uh, imaginile de pe desktop. Am să pun telefonul aici. Avem mouse-ul și mâna stângă aici, mâna dreaptă aici pune mouse-ul pe masă, mâna dreaptă apăsăm câtărâlă, îi dăm un click aici și minimalizăm de la rotiță, da? Dăm în sus și în jos, da? Asta se minimalizează. Uh, în momentul de față avem aici desktop-ul normal. Apăsăm click dreapta, proprietăți și am să intru în desktop image, selectez computerul pentru că Nu, așa trebuie să fie. Ca să ne fie mai ușor pe desktop. Și control panel, aplicăm OK și voilà. Și ce să vă mai arăt? Cum intrăm în uh, temul de instrumente, cum intrăm și cum dezactivăm antivirusul și Windows Update dacă dorim. Repet, dacă dorim. Ok. Dăm în bara de start Control Panel deși l-aveam pe desktop, dar asta e. Categorii, imagini mai mici, administrație, service, introducem control panel în bara de start jos și aici avem următoare. Cam ambele. Selectăm Disable, așa cum ne place nouă, stop direct și nu start. Ok, ok. Așa, și ne ducem și aici la Windows Update. Ca de obicei, stop. Disable, adică oprit. Am spus că nu vorbesc în engleză și ia că cam vorbit, deși nu știu și vreau să mă dau mare. <laughs> da, ok. Uh, mai mergem și glumite mici. Mai mergem un pic la Security Center și ne uităm aici la account pentru că poate să ne ceară și ca să nu ne trece la cap. Ei dăm Stop. Aplicare OK. Ieșim de aici. Și voilà, Windows-ul merge. Așa cum v-am mai spus. Deselectăm internetul nu avem nevoie nici de desktop și nici de Windows Media Player și lăsăm bara de start lacrimă. Cam asta a fost pe ziua de azi, eu sunt Alex și vă mulțumesc tuturor, dacă ți-a plăcut acest video nu uita să dai un like, share, comentariu, o părere de a ta dacă a fost bine sau nu, sau dacă ți-a plăcut sau ce aș mai putea face pe parcurs. Vă mulțumesc și o zi bună!